मेन रोड है ना लंबा इस्लामी थाना हम्म। वो पर ये वो गली गया गली में घुसेगा ना एक बार सारे नहीं जाइएगा ना हम्म। तो मकरान से खड़ा हो जाएगा तो पूरा रोड दिखा दे अच्छा मतलब जैसे कि वो कि थाना के साइड में कि रेलवे लाइन में बात ना ना यही पट्टी वो पट्टी नहीं जाना ये तो, यही पट्टी साइन साइड वाला गलिया है ना